Hola amigos, bienvenidos. En este video tutorial les voy a enseñar a hacer una aterradora base de Halloween como esta. Espero la disfruten. Agradecimientos especiales a las páginas eh, FCITP, e Proyectos Feria, Ciencia y Tecnología, Ingeniería Mecatrónica, Y finalmente la página Mecatrónica, que son páginas de Facebook muy buenas, donde podrás encontrar entre otras cosas mis videos y muchas más cosas interesantes. Bueno, lo primero que necesitaremos será un condensador de 10 nanofaradios, dos resistencias de 10K, alambres para protoboard, dos LEDs de chorro, una pila de 9 voltios con su respectivo botapilas, un protoboard como este, o si puede más pequeño, un condensador de 100 microfaradios, un circuito integrado 555, aquí como este, y por supuesto una calabaza de plástico así como esta, y pues finalmente necesitaremos una gorra de tela o una cachucha, como le digan, para ponerla encima. Este es el circuito que vamos a armar con los componentes, que es un destellador con un 555 Es importante que los LEDs tienen una posición similar a la que yo los puse, para que parezcan los ojos. Así como pueden ver, uno está lo suficientemente separado del otro y están a una altura suficiente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer será conectar la pila, la batería, a los terminales positivo y negativo. Tienen que asegurarse muy bien que quede bien conectada, de lo contrario pueden hasta dañar el circuito. Y bueno, aquí ocurrió un pequeño error, pero bueno, como pueden ver ya está funcionando. Uno prende y el otro apaga y así sucesivamente. Bueno, ahora a continuación lo que vamos a hacer es meter el circuito dentro de la calabaza y cuadrarlo, de tal manera que los ojos con los LEDs o lo más que se pueda. Y de esta manera pues crece ese efecto horrible y tenebroso. Como ven ya pudo quedar. Más o menos ahí cuadrada. Y finalmente vamos a tomar la gorra y la vamos a colocar encima tapando el resto del protobar. para que de esta manera no se vea. Pues aquí no se queda bien todavía, pero ya vamos a ver un poco más poco más, a ver. ya no Apagamos la luz y como pueden ver ya nuestra calabaza está completa. Pueden ver lo espeluznante y tétrica que es. Y bueno, esto ha sido todo por hoy muchachos. Espero la hayan disfrutado y espero disfruten mucho de su calabaza si es que la piensan hacer. Si no, pues espero hayan disfrutado el video. Gracias por su atención, visiten mi canal para ver más videos, suscríbanse a mi canal, eh, denle me gusta al video, coméntenlo y compartan en sus redes sociales con sus amigos. Gracias por su atención, yo soy Rafa 2013 y espero tengan un muy buen día.